month i'm going to do 14 makeup looks that sounds like a lot and i'm already a day late it's just like meant to be a day late one of these days i'm gonna do two looks in one day but i'm really trying hard to do this so y'all better keep me accountable now we got that pushback we're gonna go straight into brow i'm gonna go with the benefit fluff up brow wax i think i'm gonna do some fluffy brows for this look this look is going to be dramatic i need the dramatics then i'm going into gimme brow plus and i'm just lightly filling in the tip because i like this tip especially as a bald spot. Popping up, baby. Tell me where we listen. I be on the mission. Oh, wish it was easy what it was. Popping up, baby. Lost in the longest Yeah, me say them days ago, my life be like, Oh. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut Det finns ju ingen annan där som kan stå här by my side och why Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby För de här yardis yardis, de vill ju bara dra ner oss Men du är fett och vanlig på det jag lägger all min tid och Jag vill ha dig, ha dig Nu får mig känna safety Jag kan nog leda dig baby Och jag kommer aldrig ändra mig aldrig, aldrig, aldrig Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig Aldrig, aldrig, aldrig Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig Varje gång jag bak på dig jag tänker åh vilket kap jag har gjort Jag skulle gå tillbaks i tid, göra om allt igen och Förstå, förstå, förstå Ser det som ett det är dig jag vill wava De här yardis, yardis De vill ju bara dra ner oss Men du är fett ovanlig På det jag lägger all min tid Jag vill ha det, ha det Du får mig känna safety Min kanon är det baby Och jag kommer aldrig ändra mig